یه وقتایی یه چیزایی منو میکشونه سمت تو که من بهش عادت کنم یه روز نباشی منو بد میکشه مثل نقاشی چشمات دیگه وابست شدم ای داده بیداد تو اگه آتیش باشی من دلم گر گرفتن توی آتیش تو میخواد فرق داری با همه تو نباشی دل من با همه جز تو دشمنه با تو دیوونه ترین آدم دنیا مینو فهمیدن همه فرق داری با همه تو نباشی دل من با همه جز تو دشمنه تو دیوونه ترین آدم دنیا مینو فهمیدن همه یادم من شب اول زیر بارون وقتی دستا تو گرفتم تو نشستی توی قلبم تو شدی نقطه اوج سرنوشتم تو مثل فانوس بودی توی تاریکی کوچه های بمبست پشت من گرمه به تو وقتی میفهمم حواست به منم هست فرق داری با همه تو نباشی دل من با همه جز تو دشمنه تو دیوونه ترین آدم دنیا اینو فهمیدن همه فرق داری با همه تو نباشی دل من با همه جز تو دشمنه تو دیوونه ترین آدم دنیا اینو فهمیدن همه